Thank you. good morning, anche se direi più buonasera, visto che sono le 5 meno 20 qui in Italia del pomeriggio, mister, master, maestro o semplicemente David Lynch. It's November 19, 2021 and if he can believe it. It's a Friday once again. It's a Friday once again. Ho girato subito la luce perché non si vede nulla, c'è sera. Uh, in Naples 62 Fahrenheit around 17 Celsius. Questo significa che è sempre quella giornata veramente veramente, veramente, veramente mite come in questi giorni, in questo periodo anch'essi leggermente più fresca. Oggi pensavo alla traccia Message from, Message from Home, Interstellar, un po' stanza Zimmer, eh, la mia versione in loop di 11 ore, caricata oggi, ma per più informazioni in descrizione leggere la descrizione poi pensavo al dodicesimo episodio della mia, della sua serie musicale su Zeffrate Once Again oggi un episodio direi davvero speciale se ce la faccio a caricare anche qui sempre descrizione per maggiori informazioni. Anyway, I see just see from the window. Today non abbiamo avuto perché ormai come ho detto sono quasi le 5 those beautiful blue skies golden sunshine abbiamo avuto un buon sole ma come ha visto non so se si vede bene perché ormai è sera quindi non so nemmeno se inquadro alla finestra comunque vi assicuro che eh, abbiamo avuto diciamo sempre un buon sole sì ma sempre con molte nuvole tendenza del mese ormai siamo abituati fatto praticamente tutto il mese come già detto nei giorni scorsi così fino a questo momento Spero che comunque possa sempre migliorare, possano uscire. Una giornata sola, Those Beautiful Blue Skies, in Golden Sunshine, ma la vedo ombra. Ovviamente, appunto, le cose possono sempre cambiare da un momento all'altro. But as always, we will see. Say that is. So, from the mythical window, with the color of the curtain, it's beautiful, più oscura anche a causa della sera, oltre che il tempo che dal tempo Khaled curtain today and it's green roller shooter behind si inquadra alla finestra comunque assicuro che eh, abbiamo avuto diciamo un, sempre un buon sole sì ma sempre con molte nuvole tendenze and finally from my mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG 625 Have a great day in all the people follow the channel the reports sempre i fan più accaniti un saluto speciale Patrick, Yusef, Dagas ma tutti come dico sempre anche se pochi è importante in questo momento per me avete il mio rispetto un saluto anche agli haters always important for me al Signore che faceva il bene nel report al Vermont, un saluto anche alla sua famiglia. Questa musica, come ripeto sempre, la mia versione, l'ultima versione più recente, il montaggio from Twin Peaks, composto da Angelo Badalamenti da Firewalk With Me, inserisco sempre il link in descrizione per chi è interessato al video. So again, have a great day all these people, and everyone too.